何食いすんの何食いって何その利益本気食い本気食い本気食いしてみてじゃ半分はいけると思うよ 唔买，哼 <laughs> 哼。 <laughs> れ誰のために作ったのどうせ早送りだから声と入んない一番最初の大きさ動画撮ってないけど斜めだとちょっと分かんなくないから 斜め上から撮っちゃダメ別によ今動いてもいい例えばどうせ早送りだからさっきのスノーケリン見てないの俺のこの食ってる動画を黙って食べるよ永遠流すわけないじゃんわかるもう多分こんなこんなこんな早早送りで動いてる バナナ何本分入ってんだバナナだけで腹いっぱいにそう半分いけいけんでしょいけるっつってたじゃん テストは。 <laughs> 大草さんって甘いもの食べる。食べないうん男でねそんな甘いもの食べる気持ち悪いから本当に これウェディングケーキなのこれそうだよ誰かが結婚したってことでそれ以外で何で作るのそれ以外の理由でウェディングケーキってどういう時に作るの、 なんか文字がこれもハーツでしょちょっとじんじゃったって言ってたそれがきダメだったうんまゆみさん完璧主義だからそれすらわからないでしょ別にわからない別にじゃなくてわかんないでしょ分かってないでしょあもうきついわ 全然半分食べてないですけど2日目かなきついわこれ ティッシュはこっちこっちこっちの下にああ終了、うんまあ o f あなたいけそうじゃん。まゆみさんのケーキが一番うまい。結構食ったじゃん。 お前う幸せでしょうんこんなにケーキ食べれるんだよめっちゃ幸せでしょいつも冷蔵庫あさってんじゃん人のを盗んでまで お菓子をあさって食べてるれいわこれもったいないから無駄に食べないで コーヒー飲みたいなうん 体調崩しそうだったでも結構食べてるんだ最後の一口です。 まだ食べるのそんでまだ食べるのさっきはこのクロムハーツを残してたわかるで今は今はこうまっすぐ食べようかなと寝れるでしょこれでうわきつ くなってきた生クリーム嫌いになりそう生クリーム嫌いになっていいんじゃないそしたらもうだってケーキ盗んで食べたりしないでしょ よろしく